牛什么呀！我今天要挑战一个人，就前两天粉丝发了一段视频，说一个人打沙袋打得特别厉害，就我觉得这挺不服的啊！就今天我要发视频来挑战一下这个人，准备开始。 所以呢，你觉得是我打的好，还是他打的好呢？除了他那个空中好像是二段踢的什么东西，我现在不太会啊，我以前会，其他的我都能做，好吧？评论区你告诉我，你们谁打的更好一些？